саламатсыздар ма оқушылар біз бірінші параграф тогы бар өткізгіш магнит өрісі деген тақырыпты қарастырамыз енді әрине бүгінгі сабағымыз өткен сабақтың жалғасы тұрақты магнит магнит дегеніміз не деген сұрақтарға өткен сабақта жауап берген болатынбыз бүгін сол сабақты жалғастырамыз әрине бұл видеоны көрмей тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп өз үлесіңді қосып кетуді ұмытпа кеттік біз бастаймыз жалпы бүгінгі сабағымыздан күтілетін негізгі нәтижелер магнит өрісін сипаттауларын түсінетін боласыңдар және де осы тогы бар түзу өткізгіш сонымен қатар соленоид айналасындағы өріс сызықтарын бағытын анықтауды үйренетін боласыңдар енді осы магнит өрісінде жалпы әрсет э, эрсет өз тәжірибесін ұсынады не дейді тогы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі бар екендігін анықтайды оған бірден бір не бізде қараңыздар жоқ иә жерде ток жоқ жүріп жатқан жоқ демек мына магниттік шеміз өткен сабақта айтқанбыз қозғалмайды ал егер ток берілген кезде бірден не істеді қозғалды неге өйткені токта оң және теріс зарядтар бар мына жерде тоже оң және теріс демек бірден қозғалысы келгендігін осылай тәжірибе ретінде өзінің магнит өрісі магнит өрісіне айналу деген дәлелдемесін ұсынады ал енді келесі француз физигі яғни ампер өз тәжірибесін ұсынады ол дейді тогы бар екі өткізгіштің бір бірімен әсерлесуін қарастырады мысалы мына жерде қарайтын болсақ егер токтар параллель бағытта жалғанатын болса бір бірін не істеп жатыр тебіліп жатқанын көреміз иә ал егер бір бағытта қозғалатын болса міне қараңыздар бір бағытта қозғалатын болса бір біріне тартылатын жағдаятты көреді нәтижесінде не дейді осы бір өткізгіштердің тебілу тартылу құбылысына қарай өз тәжірибесін ампер ұсынады екен енді есте сақтайтын нәрсе яғни қозғалмайтын электр зарядтары электростатикалық өрісін ал қозғалатын зарядтар бұл магнит өрісін тудырады екен нәтижесінде айнымалы токты пайда болады деп айтамыз мысалы айнымалы ток осы генератордың шығарады иә демек бұл бізде токтың пайда болу процесіне мүмкіндік береді магнит өрісі ары қарай кеттік енді магнит өрісінің күш сызықтары жалпы магнит өрісінің күш сызықтары деп отқанымыз тогы бар өткізгіштің қамтитын тұйық сызықты айтамыз мысалы мынау бізде аккумулятор иә ток жүрді қараңыздар жүріп келді нәтижесінде не пайда болды мына жерде айналасында магниттік өріс пайда болды магниттік өріс магнит тікшелердің осылай әртүрлі бағытта қозғалуын көрдік түсіндіріп алдық па енді осыған байланысты оң қол ережесі деген бар немесе оң бұрғы ережесі дейміз егер түзу ток оң қолдың алақанымен орай алатын болсақ мысалы мына жерде иә міне қараңыздар орап алдық ток өтіп жатыр бас бармақ токтың бағытын білдіреді мынау токтың бағытын білдіреді және ал қалған төрт саусақ магнит өрісінің күш сызықтарын береді яғни мынау күш сызықтарымыз бізге нені береді екен міне қараңыздар магнит өрісінің былай айналып жатқандығын көрсететін шама екен немесе мына жерде міне саусақ нені білдіреді бізге ток күшінің бағытын білдіреді қалған төрт саусағымыз бұл магнит индукциясының күш сызықтарын білдіреді екен нәтижесінде біз қолмен жасап көрсеңіздер болады ә, бұған байланысты өздеріңіз тәжірибе ретінде иә ал енді тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі егер тогымыз төмен қарай бағытталатын болса яғни төмен қарай бағытталатын болса иә демек біздің өрісіміз қалай қозғалды міне э, мына жеріміз керісінше қозғалды иә ал енді ток жоғары қарай бағытталатын болса демек тартылды түсіндіре алдық па яғни токтың өту бағытына қарай біздің магнит өрістің де бағыты әртүрлі болады деп қарастырсақ осы айтып кетсек болады енді мына жерде бізде рама ә, э, раманы қозғауға әрекет жасайтын бұл әрине яғни раманың магнит өрісінде оралатын себебі неде деген сұраққа тоқталатын болсақ оның оң және сол беттеріндегі бір біріне қарама қарсы бағытталатын күш бұл ампер күшіміз бар да яғни осы күштер раманың центріне өткен кезде э, не істейді оны айналдыруға мүмкіндік береді нәтижесінде рама бұрылады қарайтын болсақ нен с-ке қарай ток тасымалданып жатыр сол кезде ток мына жерден рамадан жүрген кезде бірден бізде ампер күшіміз бағыт осылай бағыттайтын болса мына бетіміз мына жаққа қарай бағыттайды демек мына жерде не пайда болады магниттік өріс пайда болады деп қарастырсақ иә ал енді шарғының магнит өрісі дегеніміз не шарғының магнит өрісі яғни нен с-ке қарай жүріп жатыр байқадыңыздар ма нен с-ке қарай нен с-ке қарай біз өткен сабақта айтқан болатынбыз n деп жатқанымыз нөрс с деп отқанымыз серс яғни солтүстік оңтүстік полюстер деген сөз сол бізде оңтүстік полюс наурыз бұл солтүстік полюс осылай біз шарғының магнит өрісінде көруге мүмкіндік алып жатырмыз енді мысалы біз мына бір зертханалықты жасап көруге тырысайық бірақ енді бұл алдағы уақытта жасаймыз бүгін бір қарастырамыз тогы бар катушканың магнит өрісі тогы бар катушка катушка деп жатқанымыз мынау міне иә ток жалғанған жоқ мына жерде қараңыздар ал енді осы токты жалғаған кезде мына жердегі жабыспай тұрған неміз не істеді бірден мына жерге жабысып қалды неге олай болды дегенді ойлайсыздар демек бұл жерде не пайда болды магниттік өріс пайда болды деп ток жүрген кезде келесі осы жағдайда біз түзу токтың магнит өрісінің бағыттарын анықтап кетейік егер ток бізге қарай болса міне қараңыздар нүкте болып тұр ғой бізге қарай демек қалай бағытталады екен міне магнит өрісінің бағыты ток бізден ары қарай болса иә? бізден ары қарай дұрыс па яғни бізден ары қарай сағат тіліне қарама қарсы мынау сағат тіліне бағытта қозғалатындығын осылай көрсек те болады енді осы сабақты пысықтау мақсатында бар болғаны 5 сұраққа жауап жазамыз түсінбегеніміз болса комментарий қалдырамыз келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар